他们为什么打电话来说能量？哦，一拉出来就卖了。开始了吗？嗨，昨天我没有买到的草莓蛋糕，好香哦。就是蛮多的，但是我没有吃过 Costco 的，我也不知道。哦，你看它的奶油就是很多，就是到这边都是，那这边就还好。然后你看它，当它这边中间。 有一层卡士达酱，类似卡士达酱的东西，黄黄的。然后这边有蛋糕体，但它的蛋糕体，它的蛋糕体乍看一下好像还好，只是气孔比较大，可能吃起来会有点粗糙。现在就要来试吃了。我想要先从这边奶油比较多的开始。 先吃看看草莓好了。嗯，它的草莓下面，它草莓下面有还有一层草莓果酱，就是这边蛮厚的。我们先吃看看草莓。那我们先吃看看草莓。 是好吃的那种草莓，嗯，笑头吧。是好吃的那种草莓，就是酸酸甜甜的。之前我去采草莓的时候，就是有采到那种看起来很好吃，可是吃起来还好。那酸酸甜甜的草莓，然后果酱，果酱就是草莓果酱，然后奶油，奶油是。 像是蛋糕上面那种奶油，然后奶味蛮重的，不是那种便宜的奶油。中间这里有一层卡斯达酱，然后这是蛋糕，然后奶油，奶油草莓酱蛋糕，卡斯达酱蛋糕，但。 很好吃哎，好好吃哦！我感觉上是好吃的哎，我没有吃过 Costco 的，可是我觉得这样已经很好吃。就是蛋糕体是蛋糕体是那种比较阳春版的生日蛋糕的，只是比较没有那么绵，但是。 奶油没有很差，所以就可以综合那个粗糙感。他都没有仔细吃到卡士达酱，我们再吃一次吧。因为因为它蛋糕体虽然粗糙，可是我们忘记卡士达酱了。它就是粗糙，所以就是可能会怕干。但是它中间加卡士达酱，再加上鲜奶油的话，就是很好，呃，综合掉粗糙感的感觉，所以就很好吃。 就会让你有一种，就是它是很高级的蛋糕的错觉。然后吃到中间的时候，吃到中间的时候，就是哎薇啊！吃到中间的时候，就是会没有没有奶油了嘛？哇，刚刚旁边就是很多奶油的地方，这样沾，这样，然后我要再吃一口。 我觉得我一个人可以把全部吃完没有了，就是全部草莓加些奶油，然后全部一起吃，好好吃哦！我觉得它真的很好吃。 好吃哦！我已经吃了一排了。我觉得这个很推荐大家去买。可是可能，可能不一定每次都有。这个很大家很推荐大家去买。那今天的试吃就到这里喽，那就拜拜喽。